Финальная распродажа 2012 года. Большие скидки до 25% на любую покупку. Магазин посуды «Биби Хаус». Город Махачкала, улица Венгерских бойцов, 127. Телефон 59 99 01.